ඔබ පොඩිමිනිියෙක් වුණත් ඔබ ලොකුමිනිියෙක් වුණත් කිසිම පාස්පෝට් එකක් නැතුව ඕනම කෙනෙක්ට ඇතුළු වෙන්න පුළුවන්. රටක් ඇතුළේ හැදෙන අලුත් රට මේ කොල්ලම්බ වරාය නගරයයි. මේට අවුරුදු ගානකට කලින් එක පාරටම මේ භූමිය හතර කොනෙන් බැහුවා. කම්කරුවන් දහස් ගානක් මුහුද ගොඩ කරන්න ගත්තා. ඒත් එක්කම මිනිස්සු සෑහෙන්න කලබල වුණා. ඒත් අවුරුදු අටකට පසු අද එතන අලුත් රටක්. මේ සැලසුම ගැන මහ සැලස්ම මාස්ට ප්ලෑන් කියන එක සකස් කරේ රටවල් ගණනාවක විශේෂඥයන්ගේ ඉදිරිපත්වීම මගින් ඒ මගින් මෙම බිම් කොටස කොටස් හැත්ත හතරකට වෙන් කරලා තියෙනවා එක තියෙන විශේෂ වැදගත්කම තමයි ඒ බිම් කොටස් වල ඉඳිවෙන්න පුළුවන් දේවල් පිළිබඳව ඩියලොප්මට කන්ට්‍රෝල් ගයිඩ්ලයින්ස් දීලා තියෙනවා ගොඩනැගිලිවල උස ගොඩනැගිලිවල තට්ටු ගණන පොයිතරන් දුරට එකේ ගස්වවනක ග්‍රීන් ඒරයා සියන්න ඕනද කියන සියලුම දේවල් දැනට සකස් කරලා තියෙනවා ඒක ළඟදීම ගැසට් පත්‍රයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත්වේ එතකොට ඒක රටේ නීතිය කොටසක් බවට පත්වෙනවා සන්තෝසයි මිනිසු දැන් ගොඩක් වීඩ මැදින ඉන්නේ ඒ අතර මේ වගේ දෙයකට ඇවිල්ලා ටිකක් රිලැක්ස් වෙන එක ගොඩක් හොඳයි මේ වගේ එතන ලංකාව තියෙන්න ඕන ඇත්තටම අපිට අද ගොඩක් සතුටුයි අපිට හම්බෙන් වුණත් මේ එතනට එන්න හම්බුණා ලංකාව ලංකාව ඉක්මනින්ම දියුණු වෙනවා කියන බලාපොරොත්තුවේ පළවෙනි දේ මගේ හදවතට අද දැනුණා. මේ වගේ ස්ථානයක් ඇවිල්ලා බලන්න. ඇත්තටම මේක මේ අමුතුම සිරියාවක් ලබා දෙන ස්ථානයක්. මේවා විශ්මජනක වැඩ. මේ වගේ දේවල් රටට අවශ්‍ය දෙයක්. මේවා තමයි කෙරිය යුතු වැඩ. මේ රටේ මීටර් තුන්සිය පණහක් දක්වා උස ගොඩ නැගිලි. හතලිස් දහකට අධික නව නිවාස එකක. ලොව උසස්ම මට්ටමේ කාර්යාල සංකීර්ණ. විශාල රුවල් නැව් සහ සැහැල්ලු යාත්‍රාංගන. අක්කර සීහකට වඩා අධික හරිත උද්‍යාන. උසස් තාක්ෂණික සේවා එකක. ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා. අධි සුකෝපභෝගී හෝටල් සහ අවන්හල්. නව්‍ය තාක්ෂණික විනෝදාස්පාද ස්ථාන. කිලෝමීටර් ගානක් විශාල මූදු තීරය. අධ්‍යාපන සෞඛ්‍ය කෘෂි වෙළඳ මූල්‍ය ඇතුළු අති නවීන සේවා ඒකක ඇතුළත් එකී මෙකී නොකී සියලු දේ තියෙනවා. හැබැයි මේ රටේ එක දෙයක් නැහැ. ඒ තමයි කර්මාර්ථ. Welcome to Port City of Colombo. මේ අපි දැන් ගත කරන අදියර තමයි මහා පරිමාණ ආයෝජන සඳහා වැදගත් වන කාලසීමාව බිම් කොටස් වලින් එක කාර්යාල සංකීර්ණයක් හෝටල් වෙන්නට පුළුවන් එමත නිවාස සංකීර්ණ වෙන්නට පුළුවන් ඒ අනුව තමන්ගේ ආයෝජනය සිදු කරන්න. සැකන්ඩරී ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එහෙම නැත්නම් ද්විතීය ආයෝජකයන් තමයි ඒ නිවාස මිලදී ගන්නට එන අය, ඒ කාර්යාල කුලියට ගන්නට එන අය, අඩ සාප්පු විවෘත කරන්නට එන අය, ඒ අයට තව නොබෝ කාලයක් සමහරවිට ඉන්නට වේවි මොකද මේ ගොඩනැගිලි ඉදි වෙන තුරු නමුත් ඔබ පළමු පෙළ ආයෝජකෙක් නම් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ප්‍රයිමරි ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් නම් ඔබට මේ අවස්ථාවේදීත් පුළුවන් මේ වරාය නගරයේ තියෙන ආයෝජන අවස්ථා මොනවද කියලා සලකා බලලා ඒ සඳහා ආයෝජනය කරන්න. මුහුදු සේද මාර්ගයේ ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටීම අති විශේෂයි. මේ එහි නිවරදි ඵල ප්‍රයෝජන ගැනීමේ කදිම නිර්මාණයක්. මේ වගේ නගර ලෝකේ පුරාම තිබුණත් මෙහි නිර්මාණ සලසුම ටිකක් විතර වෙනස්. ඒ මෙය නිර්මාණය කිරීමේදී පාදක කරගත් සාධක නිසයි. ඒ තමයි වාතය භූමිය සහ අහස. මේ උසම බිල්ඩිං ප්‍රධාන නගරයට කිට්ටුවෙනුත් මුද පැත්තරෙනකොට ඒ වගේ උස අඩුවෙන විදිහට සැමෝටම සියලුම මේකේ වාතාශ්‍රය සහ ආලෝකය ලැබෙන විදිහට තමයි සැලසුම් කරලා තියන්නේ. ඊට අමතරව මෙහි මැද තියෙනවා උද්‍යානයක් අපිකන් සෙන්ට්‍රල් පාකල මැද උයන ඒක ගෝල් ෆේස් පිට්ටනිය වගේ පස්ගුණයක් විතර විශාලයි එක මහජනතාවට එක පබ්ලි දෙකේරියක මහජනතාවට විෘත වෙන ස්ථානයක් අප ගැන ලූග්‍රීන් කන්සෙප් එකට තමයි එන්න දැනටමත් ඒකේ ගස් වල තියෙන එක කොටසක දකුණු කොටසේ දැනටමත් ඒකට කුරුල්ලන්නෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා හවසට සහ උදේට එක පරිසරයත් එක්ක බද්ධ වීමෙන් තියෙන ප්‍රදේශයක් මෝට දැනට පත්වෙලත් ඒත් ඇයි ඔවුන් මෙ නගරය මේ විදියට නිර්මාණය කරවානය. චීන සංස්කෘතිය තුළ ශක්තිය සෑහෙන්න විශ්වාස කරනවා. එ අනුව හොඳ ශක්තිය සාර්ථකත්වය ගෙනන අතර. නරක ශක්තිය පරාජය ගෙනෙනවා. එනිසා වරායනගරේ ඉදිකරේ නරක ශක්තිය විනාශ කර හොඳ ශක්තිය ඉස්මතු වෙන්න. ඒ සඳහා මුහුදේ සිට හමන හුළඟ නගරේ අස්සක් මුල්ලක් නෑරම ගමන් කරන්න කිසිදු විටක තවත් ගොඩනැගිල්ලකට හෝ බාධාවකට මුවා නොවෙන ලෙස හිරුවෙලිය මුළුම් නගරයටම පතිත වෙන්න. නාගරික පරිසරයක් ලෙස නිර්මාණය වුවත් හරිත සංකල් සංකල්පයට ප්‍රමුඛ තැනක් ලබා දෙන්න සමස්ත නගරයම හැදුවා. මේ තමයි චීන සංස්කෘතියේන ෆෙන්ශුයි. පෞරාණික චීන විශ්වාසය අනුව යම් තැනක් එහෙම නිර්මාණය කළොත් එතන පවතින ශක්තිය අති විශාලයි. මේ තාක්ෂණය යොදාගෙන ලෝක නිර්මාණය වෙච්ච එකම නිර්මාණය. මේ කොළඹ වරාය නගරය පමණක්ම නොවේ. චීනය හංශුයි එලෙස නිර්මාණය කරපු තවත් නගරයක්. එය අද වන විට ලොව වේගයෙන්ම වර්ධනය වන නගරයක්. එහෙනම් අලුතෙන් නිර්මාණය වන කොළඹ වරාය නගරය නිසා මෙතෙක් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රට වේකයෙන් සංවර්ධනය වෙන රටත් බවට පත්වේවිද. වරාය නගරය ඉලක්ක ගත කරලා තියෙන්නේ නිදහස් ආර්ථික කලාපයක් විදිහ. එනිසා වරාය නගරය තුළ ඉදිවන ගොඩනැගිලි දෙස නෙවෙයි අපි බැලිය යුත්තේ. ඒ තුළ නිර්මාණය වන අවස්ථාදිහා. අපි ඇත්තවසයෙන්ම කල්පනා කරන්නට ඕන මෙය වේදිකාවක් වෙතිහට භාවිතා කරමින් දකුණු ආසියාවට එමනත්තං සමස්ත ආසියාවට නැත්තන් ලෝකේටම අපි කොහොමද අපේ බාණ්ඩ එමනත්තං සේවා රැගෙන යන්නේ කියලා. අපේ බුද්ධි බලකාය වැඩි යුරෝපයේ බරිකාවේ ඔස්ට්‍රේලියයා වගේ රටවල් වල විශේෂෙන්ම මේ සේවා ශේෂත්‍රයේ ඉහල පෙළේ සිරින්නේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහිවුණු බුද්ධිමතු. ඉතින් ඒ බුද්ධි ගලනය වෙනට නොදී වරායනගරය තුළින් අපිට පුළුවන් ඔවුන්ට ගැලපෙන රැකි අවස්ථා උද්දීපනය කරන්නට. අපිට බුද්ධිගලනය වලක්වා ගන්නට පුළුවන් ඒ තුළින් එවැනි බුද්ධීන් හොයාගෙන ආයෝජකයන් පැමිණෙනෝ සේවා ලැබෙනෝ රැකයා ලැබෙනෝ. ඒ අටතේ අපට ආර්ථිකයට සේවාංශයෙන් විශේෂ දායකත්වයක් ලබා දෙන්නට පුළුවන් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා මේ මෑතකදී සිදු කරන ලද ජාත්‍යන්තර සමීක්ෂණ ආයතනයක් විසින් කරන ලද වාර්තාවකිනුත් සඳහන් වුණේ වරාය නගරයේ බිහිවීම තුලින් දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයට මේ සමස්ත ක්‍රියාත්මක අදියරට පැමිණියාට පසු වාර්ෂිකව එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන දහතුනයි දශම අටක වගේ අති දැවන්ත දායකත්වයක් වරාය නගරය තුළින් ලැබෙනු ඇතැයි කියලා ඔවුන් අනුමාන කරලා තිබෙන නිසා මේ බලාපොරොත්තු සහගත තැනක් නමුත් ඒ බලාපොරොත්තු සහගත තැන යථාර්ථයක් බවට පත් කර ගැනීම තියෙන්නේ ඔබ සහ අපා. කරේ නිසා අනාගතයේ මෙරට ආයෝජකයෝ වැඩිවෙයි. විදේශ විනිමය කලාගෙනේ සංචාරකයෝ මෙරටට ඇදයේ. නව රැකියා නිර්මාණය වෙයි. ඉන්න හිතෙන රටක් වී අවසානයේ මුළු ලෝකයේම කතාබහට ලක්වෙයි. ඒත් ප්‍රශ්න කියන්නේ ඒක වෙන්න තව අවුරුදු විස්සක් විතර යනවා. මොකද වරායනකරේ වැඩ සම්පූර්ණයෙන්ම නිමා වෙන්නේ දෙදහස් හතලිස් එකේදී. දැනට මෙහි ගොඩ කරලා ඉවරයි භූමිය සකස් කරලා ඉවරයි මෙහි යටිතල පහසුකම් තාම ඉක්මනින් ඉවර වේවි පාලම් සහ පාරවල් සහ නල එලීම් කටයුතු ඉර පස්සේ ගොඩනගෙලි සකස්වෙයි සැලසුම් කරලා තියෙන අවුදු විසි පහකින් තමයි සම්පූර්ණයෙන් මේක මේ රටේ ආර්ථිකයත් ලෝකාර්ථිකයත් යම් යම් සාධක බලපායකට නමුත් සැලසුමේ හැටියට විස්සයි හතලිස් එක වසරදි තමයි මේ සම්පූර්ණයෙන්ම කටයුතු නිම වෙන්න නෙමවෙයි කියලා බලාපොරොත්තුවය. මිනිස්සු වැඩ කරලා රට ගොඩ කරලා හදපු මේ නිර්මාණය නිසා දවසක ශ්‍රී ලංකාවට සෞභාග්‍ය උදා වේවිද. අපේ බලාගෙනින්.